ассалому алейкум подписчикои колхозобо тв ина бачаҳо имрӯз насиб боша семен блок пена блок ғишти пухтагӣ аблисошни ғиштора нархоша мефаҳмем даруни мешколхоз пушти амонатбанк бачаҳо ина нархоша мефаҳмем салому алейкум ака соза тенҷен саломат хуб гуро хуб тенҷен бияк нархора шинос кенен чӣ қале нархо семен блоко се сомону навад дирама и качествоа чӣ қале ака соза кард соза се самона на ҳар дида бас 18 бача 18 баси а ина бачо аз мед 18 баси ина бад даставкаш ёки фуровардан бор кардан хамаш қадим 390 мешавад даставкаш қадим даставка ҳам дорам дора даставка қадим мебарам мефурорам 390 короче ина бачо даставкаш ҳам дошта бор карда фуровардааш ҳам буда 3 сомона 90 дирам 3 сомона 90 дирам манзили мо пушти амрадбар дарони мешкалбоз а این اوشان سیمبلوکو سه سامان نوید دیدم دستفکه بار کدرش بپلن تو کجا دستفکه میکنید؟ دادی نایو نه؟ این اوشان اینجا کور کرسن سیمبلوکو رکتی سن این اوشان سیمبلوکوی این اوشان رکتگی یه دیگه تواشوش میکنیم سوانی این اوشان سیمبلوکو را نه رکتگی هم تواشو کنیم نه رکتگی آه انا کوچ بچه‌ها طرفی پینا بلوک میدیم پشت رشته пухтаги қатӣ тамошо метавонед алпоша бондаи коро салому алайкум сохона ҳастад мор ҷабо забча дарковаша сафтасаома ҳастад нарони мешкалхоз бачо тумбао шанди шидака ҳафт сомон ина бачао тумбаш амбудай ҳафт сомон боло кришашам дора болои хели кришашаш мекунад Ина бачо тумба 7 сомони дона стандарт не стандарт а Ина бачо 7 сомон дона шу арзо мешава ям муомила дора муомила дора Ина бачо насиб боша ина бо пена блок кати сими блок сафед аст э ра хоша мефами бачо ина сими блок сафед бисёр пурсида буда хоҳиш кардам Ина насиб боша нархоша мефами аке сими блок сафед чанд шид 6 томон 30 дирама. Иш хеле бо кадаф ровардан аст. Дастаф аст чи? Дастаф не. Дастаф кана дора? Шина дела. Ха, бо кадаф ровардан аст депол 6 томон 30 дирам. Ина бачо се блоки сафе каче ства доран. Ина саф саф стандарт размер аст. Чан кабуга заказ кана биоран а? агар бисёр гида бо арзу тарак мешавам ай чанка гирам бо арзу мешавам фақат 2000 хеле бигира 6 26 10 хулас ай 10000 боло Ана, пенаблоко чи хеши дака? Пенаблоко 24, 24. 24 сомони, а? Да. Размер чан ба чан да? 20 ба 60. 20 ба 60. Ина бачо. Ба хамиш тия? Бланди тия. Бланди тия, ина. Ина бланди тия, и параш 20 та. Кадаш 60. 20 чан сомон? 24. 24 сомони бачо, ина. Пенаблоко. Вот да хакш 13 сомон да. Да хакш не майда кой, а? ишчай даҳад сездаҳ сол хай яки боркада фуровада шикастагӣ яки бачао хито миен сол сол шо чинда мегирем мере ин ами сездаҳ сомо иам чанд бача накаи иам шаста <coughs> даҳ ба шаста даҳ ба шаст сездаҳ сомон ина бачао ала кирпичора мебини ия ды намуд кирпич будай я намудуш арзонтар я намудуш камтар қиматтарад Necə Bakı, Portoda, Borkada buradaysan. Yine yani Amuduş Bakı, iş şansı bakın. Yak e, siyah. Yak somonu si diram, yine bacho kırpiç. Dastakka bol Borkadan çıkılar. Bor milimetrinecek. Borkadan metrinecek. Bor milimetrin. Ne olacak kim somona? Yine Bakı, kışlara binen misal Kırç olmayan, vibr mekinen mi giren ha? Yok, gidiyor mu lan bu? İyi kıştı kucak ha? İyi, hisora. Hisora? Ne var, çok işte қанча сувачка бошад а тоза яҷиба аҷоиба ина насиб бошад бачао ина ғишти пухтара нағз истагӣ ина бачао мардум бор карда бурдастанд ондаи коро салому алайкум акай нарх чанд ши дира як сомон панҷо дирам бор карданаш чиқил бор карда фурварданаш бор карда метаӣ бо фурварда метаӣ як сомон панҷо динам бачао ғишти аблюсош немега чӣ хеле меганам хеле роберт роберт ина бачо ғишти робот буда ина бачо газелда портеда бор кадестам насти боша чанд кай дастав кашида кайҷа чанд ҳазорта панҳсад дона ина бачо бу панҳсад дона ғишти назбудаз ина як сомону панҷо дирам манзили мо дар рани мешканхос пушти амонатбанк инам хели اینه بچه ها دستفکره هست گزل چند تبگین هست اینه رقمش 56 64 بیم حالا بار کرده تو چند تره بار میکنه میده نکه؟ تو چند بار میکنه نکه؟ تو هزار تره بار میکنه هزار تره؟ اینه بچه ها دستفکش هم هست رقمش هم میمونه گزل در کنه غشت پخته در کنه سیم بلوک پینا بلوک همش هست تنبرم گم زده مکه؟ با اینه پرش میده Ю шанс манака. Эмка, харгадамка. Ина бачо пена блок. Нақшада кайда? 15. Иш 15 сомо размериш? Размериш 12. 12 ба 60. 12 ба 60. Кени памиш 30. 30. Ина иш 12 ҳай, қадаш 30, дарози 60. 15 сомони. در صفحه چه خیلی که؟ بور میلیمیتر بور کده میتین تمام ها؟ این هم میان خیچه هم بور میکنن معقول معقول دیلی جدا میگیرم میرم ها این هم کلی این اکا درون میشک خود این همی اکم شون مگزین چه رقم هاش همی حتما زنگ زنن واتساب ایمو دارن اکا این هم بیمالا زنگ زده منزل ایمون درون میشک خود بچه حتما زنگ زنن سلامت باشین بچه هم پاید پیسه چه لایک فراموش نکنین این هم بچه ها همین زیر سیمن بلوک بکشن مثلا زکت کردنه باشن همین زیر هم بیمارا چکنه سیمن بلوک بکشن سخت باشن میگیرم میپرم این هم بچه ها ماشین ها شنخت باشن همین ماشین همین اکم های مگزین چی این هم بچه ها نرخ های کلا دوست هم میفهمیم کلا نشکه دزمیر چند سمونه؟ یک به هشتود دایی یک به هشتود درونش یک های درونش هشتود دایی درونش هشتود نرخش؟ نرخش دیست پنجه سمون دیست پنجه سمون و اونوش یست چل سمون چلک های иш 140 сомон чилак ба як ин аҷаш чил буда паҳмиш даруниш як ая иш нархиш 140 сомон бачо ина ҳастед аппарат чи ёшам апалавкошон аст ҳамаш аст чи размер бугӯ ҳастан чи хел размер боша ҳаст барои ҳавза барои хоҷатхона яхнима кан аст ҳамаш аст рехта метен ана нархои якнимка чи хел мешава ҳамаш айтада мефаҳмонед нав мешид масалан якнимиш сесад сомун ай сесад сомун якнима ба як ай бо дорем ясад панҷо сума дорем ясад ҳафто сума дорем арзонашинаи бачао худатон биен тамошо кунен нарша качис башан бинен چخیر غزب باشد؟ رقم رو یه بار گفت زنه نکرد؟ هفته نال چلا هفت هفته نال چلا هفت بچه واتساب دارم واتساب ایمو دارن؟ دارم اکران در رقم رو شبیه مانه حتما زن زنه بچه پس پیسات سر لایک فراموش نکنه بچه یکم مهنت کرده سیم یک دستگیری کنه شما مایل اکا برای کار شما ده سلامت باشه